本当ですか <laughs> マジマジ超可愛いって私もそっちの衣装着たかったなえー、ランチンの衣装も可愛いじゃんそうかな <laughs> ちょっと見てくるんなんか暑苦しい人がこっち来るぞ